To je manj odlični družba, nas medin, kaj pa imate kaž. Ta hoja med onom dar boraž, radi družbam je zanemljiv pojaž занем любояш Дод задабая овоз Кайба бо меша парвоз Tu me нависи бе овоз Маме гумба хамин овоz Дружба, як ты гушку овозом Ин тема проста дружба Передоз на перевал На перевал, на, на перевал Эй, перевал, эй. Если ты меня ты, что по мне нет интереса Просто сучка мозга ебала Кай бы мере бори балка Находа дуни кадри сони Напустига тучка назми Гузаж асарда хуя ашпка cuzas, as não perpiscam. De mãe, mãe, mãe, mãe, de lá. De mãe, mãe, mãe, mãe, de lá. De mãe, mãe, mãe, mãe, grupa. De mãe, mãe, mãe, grupa. Arga poia do da میاد نکو تو خطو که تو رسفا میشه پگنه باس و دو ساعتی نمیدونم چند کس خیستی که سهر باز نماز باز دو آبر آن آدمای بی وفا نمیدونی چی میشم پگن حالت یاقا میکنی پگن